兄貴は死んだもういないだけど俺の背中にこの胸に一つになって生き続ける穴を掘るなら天をつく墓穴掘っても掘り抜けて突き抜けたなら俺の勝ち俺を誰だと思っている俺はシモンだ神なの兄貴じゃない俺は俺だ穴掘りシモンだ No!